Keby som bol pán Boh, tak by som ti dal rozkytnutý vesmír a s tebou sa v ňom smial. Keby som bol diabol, tak by som ťa bral do horúcich pekiel a tam by som ťa hrial. Nechci odo mňa újsť. som bol básnik, mlčky by som stál s otvorenou pusou. Trochu sa ťa bál, keby som bol blázon, keby som bol kráľ. Naladil si struny a celú noc ti hrál, Netvár sa, že nemá záujem, poď a ukážem